Good evening, everyone. ಸದ್ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ರೂಪಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗದು ಅರ್ಥಹೀನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಏನೇ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತಾಡಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾತಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ teachers were talking about something that doesn't mean anything to them. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯನೇ ಅಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ ಹದಿನೇಳಾದಾಗ ಸ್ವತಃ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗಿನ ತರಹ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇವೆರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದಾಗ ಆಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಸಾದರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಾನೇನು ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೀತಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಚ್ಚೋವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೇ ಸಿಗಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೋಮರ್ವರೆಗೆ ಕೈಗೆ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೇ ನಾನೊಂದು ರೀತಿ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀನು ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಹಸಿವು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪಲೆಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಓದು ಜೀವನದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದರು ನೀವಾ ಅಂತ ಹೌದು ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಿಧನರಾದರು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಿನ್ನೆರಡು ದಿನ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖುಷಿ ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತನ್ನೇ ಕೊಂದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣನ ತಲುಪಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ್ದು ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಾಣೆಯಾದರೆ ತಮಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒದರಿದರೆ ಯಾವ ಮಗುನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯಾಕೆ ಕೇಳತ್ತೆ ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಅಸಂಬದ್ಧಗಳೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದರು ಸದ್ಗುರು ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನಂದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಶಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅಳ್ತಾರೆ ರಜೆ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಶಾಲೆನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ